Ә, қайтып қолдану қайтып қорғалуым керек соны айтыңызшы маған қайтып қорғалу бөлім жауап жауапкер бөлім басшысы бар материальный помощь сіз неге маған айқайлап тұрсыз сен ғой қазір мен сізге айқайлаған жоқпын сен демей ақ қойыңыз маған сіз мына жерден төбеден түсе салысымен жұмысың бар ма жұмысыңа бар жұмысқа бар әкімге жолыққан деген нәрсе отырсыз мен әкімге өз уақытылы қалай өз уақыты болса мен әкімнің жеке қабылдауына барып жазылуға айттым мен сен алсаң мамандық жұмыс орным сол жақта иә кеше күні келдім менде не суық жұмыс суық мен қағатын барды қосып берді бірақ кеше воскресенье күні өшіріп кетті өшірді оны потому что ана төбеден бәрібір су ағып тұр сонда мына кісі не істеп тұр анау а сонша ер адам болып тұр сіздер не істеп отырсыздар господи жау мужская солидарность барлықтарында тұрған біреуінің қолынан бірде бір сол нәрсені бітіруге тірлік келмеді қолынан келгенін істеп қарасай